Ассаламу алейкум. Өткен сабағымызда біз мына проблемалар жөнінде сөйлескенбіз. Проблема бұл бізді алған, бізді сайғылап тұрған, лұқылдап, орытып тұрған, шындап дискомфорт қылған нәрсе. чечилиши зарыл болған мәселе. Айтмақшы, мен нәрсе дедім бе, өз шындығында проблема нәрсе емес, авал. А нәрсе проблеманы пайда қылады или проблеманы чечет. Бүгін эмне үчүн проблемалар пайда бола берет? Ушуну сүйлөшөлү дедик проблема чечилиши зарыл болгон маселе эстедикпи эми караңыздар мына мисалы үчүн бирөөдө бир проблема бар экен бир проблема бар экен айтып коелу проблема бир кийинчерээк дагы бир проблема пайда болду анда проблема эки то есть чечилиши зарыл болгон маселе кийинчерээк дагы бир проблема пайда болду проблема үч чечилиши керек бул проблемалар эмне үчүн проблемалар пайда болду десе проблемалар қаяқтан пайда болады мына үшін керек мен дарып айтам. проблемаларды адамдың мұқтаждығы пайда қылады туғандар адамдың мұқтаждығы проблемаларды пайда қылады тағыр айтқанда адамдың мұқтаждығы мейлі ал физиологиялық мұқтаждығы болсын дағын басқа бір мұқтаждықтар болсын айтмақшы мұқтаждықтар жөнінде алдыда кеп қыламыз мынандай тема кейінгі сабақтарымызда мұқтаждық емне екендігін шешеміз көп нәрсе көз ашылады проблема мұқтаждықтарды көрсетуші мәселе екен егер менің құрсағым ашып жатса жаңа мен тамақ таба албай қиналып жатсам проблема болса бұл эмнени айтады ей мықтыбек сен дайым сен тамақ бола тұрған ішті қылып қой деп жатады үйіңде тамақ бола тұрған берешті қылып қой үйіңде үш мал тамақ даяр болсын ошол ішті қылып қой анткени сен ошоға мұқтажсың деп жатады түсіне алдық мен қайсы проблемам болса мен проблемамды жақсылап қарасам эмнеден мынау проблема шығарады менің мұқтаждығымнан шығады екен то есть проблемабызды түсінсек мұқтаждығымызды түсінеді екенбіз туғандар эмнеге мұқтаждығымызды түсінішіміз керек мұқтаждықты түшіне тұрған болсақ біз мақсат қойғанға оңай болады екен мақсат қояды екенбіз мұқтаждығымызды білмесекші мақсат қойбаймыз ба қоямыз бирок ал мақсаттар біздің мұқтаждығымызға ешқандай тиешесі жоқ мақсаттар бәлкім бала қиялдық менен бәлкім біреуні турадық бәлкім жөн эле бир болор болбос обу жоқтық қарап қой үйімде нан жоқ балдарым ачқа а мен айфон сатып алдым iPhone сатып аламын деп іштеп атам. Мақсатым iPhone сатып алу. Мұқтаждығым бар. Құрсағы ач отырады үйде балдарыммен. Өзім де құрсағым ач. Проблема шешілген емес. iPhone сатып алсам аялым жаңжалдашты меніменен. Проблема пайда болды. Балдарым ойлап атат. Проблема. мынау проблемалар мен мұқтаждығымды айтып атат, а мен аны білбеген үшін басқа бір мақсаттарды қойып алдым. Адам қашан қадыржан болады? Адам қашан тыныштықта жашайды? Адам қашан гармония менен жашайды? бір сөзбен адам қашан бақтылу болады Бақтылу процесі мұқтаждықты қанаттандырсақ бақыттылулық болады екен аллах тағала бізді ушундай жаратып тұр туғандар бақыт бұл мұқтаждықты тура қанаттандыруда пайда бола тұрған авал екен егер мұқтаждықты тура емес қанаттандырсақ дағы қадыржамдық жоқ қыжалаттық кыжаалаттык бир ну бирөөнүн акысын кирип алдык же болбосо бирөөнүн уурдап алдык же бирөөнү таарынтып алдык же бирөөгө туура эмес мамиле кылып алдык же такыр эле арам жолго түшүп алдык баары бир могу нерсе бизди кыйнайт экен бакытты издейт экенбиз ошон үчүн көп акча тапса да бакыт жок эмнеге анын муктаждыгы акчага эмес башка нерсеге болчу ал башка максатты коюп алган акчадан бактылуу болосуң десе жок дейт кийинкиси акчадан бактылуу болбойсуң дейт ал мынону коюп алган ал өзі болу емес демек бақыт эмнеде мұқтаждығын адам өзінің мұқтаждығын мақсат менен өзінше қандай десем табиятына жараша қанаттандырса ошо бақыт сезими пайда болот экен абалы пайда болот экен муну кээ бир китептерде азыр поток деп коет экен поток мондай бир нук бактылуулук нугу сен ушул нукта жашагың келет ушул нуктан чыккың келбейт кээ бирлер бул нукту көрбөй өткөрбөйт ии бир кезде бактылуу болгон экенбиз дейт дагы бир жолу кайталайбыз муктаждыгыбыз бізге анық болушы керек эмне үчүн максатты анык коюш үчүн муктаждыгыбызды каяктан билебиз проблемаларыбыздан билебиз проблемаларыбызды адаштырып албашыбыз керек жана чечимдер менен мына чечимдер менен алмаштырып албашыбыз керек экен кээде мына чечимдерге дагы башка нерселер керек болуп калат биз мыногуларды проблема деп отуруп албашыбыз керек мыногулар эмнеден чыгып атат муну проблема эмне өзү затында ошону табышыбыз керек экен анан бул проблема биздин мынууга муктаж турбайынбы өз затында мен мен үй бүлөөгө муктаж ба? үйге емес үй бүлөгө муктаж экенмин а мен көрсе ата энеме жардам беруге мұқтаж экенмин мен көрсе эртеңкиге келечекке қам көрүүгө муктаж экенмин а мен эмне қылып жүрөм а мен каякта жүрөм салпақтап емнені сөйлеп атам емнені кылып атам деп адам сарасеп салат екен да мақсатын түздейді жана ушул мақсатқа ұмтылуда егер тура мақсат болса ұмтылуда мынау проблемаларын чечип бара береді екен мақсатқа ұмтылуда проблемаларын чечип бара береді дагы жерден дагы башка проблема чыгат жерден дагы башка проблема чыгат аларды чечип бара береді ошол процессти ошол жараянды өнүгүү дейт экен ушу чече билген адамды өнүккөн адам дейт экен тажрыйбалуу олуттуу турмушту түшүнгөн данышман адам дейт экен проблемадан качып кеткендичи проблеманы чечпей балалатып алғанды ше мұқтаждығы тұрса башқа нәрсені мақсат қылып алғанды ше білмеймін аны кім деп атайды но біз бактылуу адам жөнүндө сүйлөшүп атабыз муктаждыктарыбызды кантип мындай бир тартиби барбы бизде кандай муктаждыктар бар биздин кандай муктаждыктарыбыз бар тартиби барбы бул жөнүндө келечекте сөз кылабыз дедик азыр эми туугандар комментарийге түшүнүгүңүздөр боюнча ким кандай муктаждыгы бар экен проблемаларын тапқан болса қандай мұқтаждықтары бар екен ана неге мұқтаж екен кейбіреу мен ақшаға мұқтажмын дейді жоқ ал бір бірнәрсеге мұқтаж аның проблемасы бұяқтан шығып жатады ошол мұқтаждық мұны ал менен чечем деп атат біз өткенде айтқандай басқа варианттар да бар да ну затында біз эмнеге мұқтажбыз ушуну комментарийге жазыңыздар видеону түшүнбөсөңүздөр кайра көрүңүздөр бул өзү бир канча жолу көрө турган сабактар и башкаларга да бөлүшүп коюңуздар эмки сабактан сөзсүз жолугалы